Ben, o próximo día 25 de novembro, eh, na cidade de Ferrol, CIGA Administración Pública vai a celebrar o seu sétimo congreso. Vamos a facer un encontro e despois de 4 anos para avaliar eh, o que eh, supuxeron eh, unha vez máis a continuidade nos nos recortes tan de dereitos eh, laborais e sociais para os traballadores das administracións públicas e o que supón de eliminación xa de servizos públicos e de plantillas eh, en todo o que o conxunto da administración pública. Eh, recordamos que eh, vamos a facer análise pormenorizada do que supuxo a eh, continuar coas políticas eh, tan agresivas, estas políticas neoliberais tan agresivas, que en estes últimos 4 anos supuxeron a eh, eliminación e liquidación de, de miles de servizos públicos, que, eh, unha vez máis, veñen e están avaladas con dous acordos de carácter sindical que recentemente veñen a eh, de ser asinados durante este ano 2017. Para nós, eh, supón, unha vez máis, unha eh, unha dura eh, ataque, un duro ataque o que é o, o as administracións públicas. Por un lado, no mes de marzo deste ano 2017, dentro do marco de negociacións dos eh, presupostos para o, o 2017, eh, a Administración Central do Estado enmarcou dentro desas eh, negociacións o asignatura dun acordo coas centrais eh, sindicais presentes nas, na mesa de negociación o sea, nomeadamente comisiones UGT ECSIF. Ya en aquel momento por parte eh, da, da nosa central sindical, por parte de CIGA, nos opuxemos rotundamente a, primeiro, por un lado, asinar ese acordo e logo tamén fixemos a observación que eh, a asignatura por parte destas tres centrais sindicais supoñía avalar, por un lado, as políticas eh, tan agresivas que habían tido eh, o Partido Popular en concreto coa eh, desaparición dos servizos públicos e das súas plantillas e co recortes de carácter laboral e social que, había, que estamos e, e estábamos tendo sufrindo os traballadores das administracións públicas. Non contentos con isto, aquí na Xunta de Galiza, no mes de outubro, e dentro do marco do que a negociación dos presupostos para, este, para o próximo ano 2018 tamén escenifican o mismo, eh, o mismo acordo. Volven a, a falar e lle chaman o eh, acordo de estabilidade nas administracións públicas, eh, o, o centran e o queren centrar aquí en Galiza, e eh, volvemos a decir o mismo. Evidentemente, isto é un calco do que se fixo eh, no mes de marzo en, en, en Madrid. Volve, volven outra vez a darlle o parabén as políticas de austeridade e de recorte e de suicidio que están tendo cos servizos públicos aquí en Galiza o Partido Popular a través da Xunta de Galicia. As tres organizacións sindicais que tamén teñen presencia na mesa xeral aquí en, en Galiza. O sea, xa, outra vez, unha vez máis, comisións UGT e CESIF asinan e danlle o parabén, en este caso, tamén a administración aquí da Xunta eh, de Galiza. Eh, dende logo, este mal chamado, primeiro, acordo de estabilidade, o que, eh, o que se lle podría chamar en primeiro lugar e antes de nada, en todo caso, sería un acordo de reducción de temporalidade. Como todo o mundo sabe tamén, A estas alturas, as plantillas eh, das distintas administracións públicas están con unha eh, tasa de temporalidade exagerada, o sea, moitísimo nunca na vida tuveron tanta eventualidade as plantillas das administracións públicas. Estamos falando casi dun 40% do seu persoal eh, con contrato eventual. Eh, en todo caso, <laughs> repito, pois sería un acordo de reducción de esa temporalidade. Nunca vai a ser ninguna estabilidade para, eh, para os, as plantillas, ningún aumento das plantillas. Volve a significar tamén aquí eh, coa connivencia destas tres centrais sindicais o renunciar ou recuperar calquer, eh, calquer tipo de carácter, eh, xa non só de carácter económico e social que nos veñen laminando aquí en concreto na Xunta de Galiza, sino que tamén renunciar a, aos cuadros de persoal que contábamos eh, pois no ano 2010. O renunciar á perda de todos estes empregos durante todos estes anos eh, para nós é moi, moi, moi grave porque este acordo volve a contemplar tamén, unha vez máis, tasas de reposición e as tasas de reposición en este momento todos e todas tamén sabemos o que significan única e exclusivamente cubrir baixas do exercicio anterior, co cual isto eh, que, que, que quere decir que no ano 2018, a partir do ano 2018 se vai aplicar este acordo, co cual solo se vai a ter en conta atas, a, as baixas que se poidan producir no ano 2017 e o resto dos anos nos olvidamos xa. Evidentemente, para nós, calquera dos dous acordos, tanto o que se asinou en Madrid como este que se vende ser asinado aquí eh, en Galiza, eh, supón eh, unha un ataque frontal ao que son os servizos públicos que eh, se ratifica cos anteproxectos que neste momento están eh, riba da mesa aquí en Galiza e o, o do Estado español en este momento tamén está paralizado pola inestabilidade política que ten o goberno español. Pero, eh, ambos, repito, ambos os dous ratifican e, e veñen a eh, concretar as políticas destructoras sobre os servizos públicos aquí en Galicia.